स्वागत है दोस्तों आपका द ए आई ओ आदर्श में हेलो दोस्तों मैं हूं आदर्श मंडरा और आपका स्वागत है द ए आई ओ आदर्श चैनल में आप जानते होंगे कि मेरा चैनल का नाम बहुत बदल चुका है पहले था cartoon dubbing by master Adarsh the fan dubber Adarsh फिर उसके बाद मैंने रखा द ए आई ओ आदर्श क्योंकि मैं चाह, चाहता हूँ कि मैं सिर्फ डव ही ना करूँ मैं सब कुछ करूँ ऑल इन वन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैं एडिटिंग करता हूँ गेम बनाने का काम करता हूँ गेम में सीख रहा हूँ पेंटिंग वेंटिंग और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है तो आज मैंने आपको बता वीडियो में जैसी टाइटल है Free Fire in BlueStacks आज मैं आपको ब्लू स्टैक्स में फ्री फायर खेल के बताऊँगा जैसे मैं ये ब्लू स्टैक्स ओपन कर रहा हूँ मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लेता है ये ये देखिए दोस्तों अपना खुल गया है ब्लू स्टैक्स देखिए पॉज किया था अब मैंने फ्री फायर कैसे डाउनलोड किया एक तो आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं या फिर या इंस्टॉल एपी के जाके आप आपने जो फ्री फायर डाउनलोड किया हो यदि एक्जेपी के फाइल आप यानी एपी के प्योर वाली लिंक से कोई एक्जेपी के फाइल डाले हो तो पहले आप एक्जेपी के और ई एस फाइल एक्सप्लोरर ऐसे वीडियो बने हैं कि पी के कैसे इंस्टॉल करें तो उस हिसाब से आप पी के फाइल को इंस्टॉल कीजिए फिर अपन इसे ओपन करेंगे मैं आपको लॉबी तक ले जाता हूँ पॉज रिज्यूम करके तो देखिए दोस्तों ये हमारा शुरू हो गया फ्री फायर में हमें टैप बिगिन करना है मैं यहाँ ओ स्टूडियो यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए क्योंकि ये बहुत तेज़ है बहुत अच्छा है यहाँ वीडियो कैप्चर डिवाइस अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों साइड में क्योंकि अभी थोड़ा सा काम चल रहा है ये देखिए दोस्तों खुल गया यहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट पे यहाँ पे फुल स्क्रीन मेरे इसमें ब्लू स्क्रीन में बैठ के रस आ सकते हैं शायद ज़्यादा चांसेस नहीं रहते आए तो हम नहीं आएंगे इनवाइट करते रहते हैं यहाँ पे दोस्त दोस्त दिखते हैं ये मेरा भाई है ऑनलाइन दिख रहा है चलो तो उसके साथ भी आपको वीडियो दिखा देते हैं ट्रेनिंग मैच में जाके अपन देख लेते गन से कैसी चलेगी मैं यहाँ सेंसिटिविटी यूज़ करता हूँ हाँ यहाँ पे ये ग्राफिक्स वाफिक्स में बहुत तेज़ वाली यूज़ करता हूँ सेंसिटिविटी यहाँ पे मैं ऐसी बार बार चेंज करते रहते हूँ यदि उसमें चेंज हो गई तो ऐसी साउंड तो तो चलो दोस्तों अपन ट्रेन में चलते मैच मेकिंग मैं मैच मेकिंग से डायरेक्ट स्किप करा देता हूँ दोस्तों ये देखिए दोस्तों मैंने अभी स्किप किया था मैच मेकिंग में फिर भी कम ही सेकेंड लगा था मैंने सोचा सोचा ज़्यादा लगेगा ये देखिए दोस्तों मेरी स्मार्ट कंट्रोल्स वर्क कर रहे हैं हाँ और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हूँ मैंने यदि आपके स्मार्ट कंट्रोल्स वर्क नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है देखिए दोस्तों यहाँ मैं एग्जिट कर रहा हूँ शूटिंग मोड यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने पंचिंग वाला रखा यहाँ आपको सेटिंग पे जाके इंजन में जो आपका ग्राफिक्स रेंडर है वो डायरेक्ट टेक्स यूज़ नहीं करना है नहीं तो आपके स्मार्ट कंट्रोल्स काम नहीं करेंगे इसलिए मैं ओपन जी यूज़ करता हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक minute full screen full screen का शॉर्टकट चलने का लगता है उई कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्या कर रहा है तो ये फुल स्क्रीन आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्यों रखा है पंचिंग की बटन क्या कभी कभी इसमें क्या है ये जॉयस्टिक यहाँ पे आ जाती प्रॉब्लम से यहाँ पे भी रख सकते हो आप पर मेरे को प्रॉब्लम गई है थोड़ी सी तो मैं यहाँ रखता हूँ तो चलो एक हाथ वेपन यूज़ करते दोस्तों smart controls automatic enter exit कर लेते हैं शूटिंग मोड पर पता नहीं ये अभी क्यों नहीं कर रहे ये देखिए दोस्तों यह आपको चलाते हैं अभी ए डब्ल्यू एम मेरी फेवरेट गन है ये दोस्तों चलो स्कोप से अपन आखिरी आखिरी आखिरी में मारते हैं देखिए दोस्तों मस्त सेंसिटिविटी ये देखिए मैंने स्कोप का ऑफ किया ये देखिए दोस्तों हर एक शॉट सही लगेंगे मेरे ओ एक गलत गए वो क्या मैं कंप्यूटर में ज़्यादा प्रो नहीं हूँ ना दोस्तों ये देखिए अब अपन कार 98 चला के देखते हैं उससे कैसा बनता है वैसे अपने को अभी एक अच्छी गन चलाना चाहिए जो है ग्रोजा पर अभी हम चलाएंगे एम फोर इरादे बदलते रहते मैंने यहाँ पे वन टू थ्री की जगह टू थ्री फोर किया क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा सुटेबल लगते क्योंकि मैं पहले स्टैंडर्ड मोड में खेलता था ना फिर डायरेक्ट एक्स स्टैंडर्ड मोड के लिए है समझो क्योंकि उसमें स्मार्ट कंट्रोल्स कम नहीं कर काम नहीं करते तो उसमें मैंने टू थ्री फोर की आदत लगा दोस्तों दोस्तों आप सुन सकते हैं ये अभी मैंने क्या किया चलो अपन फोर एक्स स्कोप लगाते हैं शायद यहाँ मिल जाए फोर एक्स स्कोप मिल गया ये मैंने फोर एक्स स्कोप लगाया दोस्तों एम फोर्टीन में और देखिए सॉरी दोस्त दोस्तों मेरे दोस्त का कॉल आया था मेरे को फार्म में बुला रहा ऑनलाइन देखा है तो, तो उसे वीडियो ज़्यादा जरूरी है उसके साथ तो नहीं होगा ये देखिए स्कोप से तो अच्छे लग रहे अब मैं यहाँ हिट मार्कर से देखिए दोस्तों लाजवाब हाँ, शॉट लगते हैं आप, आपके पास यदि कंप्यूटर या लैपटॉप है तो प्लीज़ आप ये ब्लू स्टेक्स डाउनलोड करके चलाएं बहुत अच्छा ऐप है ये आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा ये तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बाय बाय दोस्तों